Thank you. wróci Chcę nadrobić parę straconych chwil Wiem, że to nie jest łatwe Biegu nie za tobą jak za światłem Mam pełne serce i szklankę Z wola od ludzi, którzy noszą maskę Nocny klub, ja i moi ludzie mamy dobry mód o, o. Nie ma prostych dróg, ze mną stara ekipa, choć nowy mód tysiąc słów Odbijam je, odbijam je, bo w nocy robię ruch We mnie dobry mód, nie chcę dziś go psuć Omijaj mnie, omijaj mnie Furę odstawiam na parking, później napełniamy szklanki Problemy wyrzucam za drzwi, dziś tylko Uber i taksi Odwieźć do domu, na razie jestem wśród ziomów Dzisiaj nie spuszczamy stonu, jak coś się wydarzy